مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه اليتامى دفا حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه